Saya berangkat dari Bengkok waktu umur 16. Sambil di sini saya kerja tambah bayaran. Lewat lima tahun saya tambah buka toko. Tahun 35 saya main judi. Uang habis saya sakit, sudah mau mati. Lalu kawan saya bawa saya ke gereja. Dan di gereja saya minta supaya itu doakan saya tak sembuh pendeta itu bilang, apa saudara tahu kalau saudara orang berdosa? Saya nangis, sebab hati saya terkuris. Saya ingat perbuatan saya yang salah itu sampai hampir mati. Terus dia doa kepada saya, ada 400 orang lebih. Semua berdiri doa kepada saya. Banyak yang ikut saya menangis. Atau saya keluar dari gereja, saya bisa jalan sendiri. Dari itu mulai saya menjadi orang Kristen yang sungguh. Mulai menginjil di Ore Sumarco, semua orang miskin tinggal sebagai tenda-tenda plastik. Saya pikir saya orang dagang, kenalan orang banyak. Saya pikir toko-toko, semua bilang, kami tidak ada waktu buat dengar itu. Waktu ditolak hati susah, tapi di rumah plastik diterima hati saya senang. Ke jalan kaki, pulang pergi. Sore berangkat dari rumah sambil Krisi malam jam satu Kembali dari Krisi malam jam satu sampai pagi jam enam Naik sepeda ke Mojokerto. Tak pernah merasa capek. Matius pasal 4 ayat 4 Tuhan Yesus bilang manusia hidup bukan hidup dari roti saja jiwa dan roh perlu perkataan Tuhan dan sebab itu saya makan biasa dan jiwa dan roh makan firman Tuhan tadi saya tiap hari pagi lima pasal sore lima pasal 78 tahun saya ikhlas Tuhan saya baca 95 kali. Nah, jadi badan sehat, jiwa sehat, roh sehat.